什么词儿？他千错万错都是我肉体的错，你这个负心人！好，再来，暗示。千错万错，那是谁的错？啊？他千错万错都是我肉体的错，你这个负心人。知道知道，来来，暗示。千错万错都是我肉条的错，他。 对不起啊，马老师是肉体，啊都一样，发音差一点点都能听明白了，因为我们春节档很多小朋友发音准确点比较好。小朋友还管你发什么音？要不你说一二三四五，我们后期配音。你让我数数，你侮辱我啊！不是这样方便一点。方便你早说啊，我他妈压了一大圈，你现在才跟我说。啊。病人，来拍拍拍！来准备，开始，一二三。 看，一二三四五六，知知知道知道，来拍拍拍，一二三四五六八，哎，看，一二三四五六，怎么对白？谁写的？你一不胡子抹嘴，真能记得住吗？我中文不好，直接说英语算了。好，准备 a c t i o n d one。 Wang, my Mr. Wang. You handkerchief hurt people! How's that 马老师，你怎么了？这么简单英语你听不懂吗？我真不懂，但你的样子……当然不懂，是你逼我的啊！那我来了。大家注意了，注意了，马总讲，进来不得了了，马老师讲，进来不得了了。我亲手一刀杀死了我的爱人，里面情感复杂到顶了，伤心、恐惧、自私、虚荣、骄傲、兴奋、害羞等等，那个情感。 他们一直他们情感就是情感缠在了一起，然后又走，你懂了吗？你还看，你还看我？对不起，我以为你刚刚发病了。发病？我眼睛都爆出来，你说我发病？看到了吗？我爆出来，你看到了吗？啊！喂，你干什么？我马可在这讲戏，你在这睡觉？对不起，马老师。怎么又是你？来来。